What is happiness for you? Опа! Ти не бачиш, куди пробіг. Красиві такі аж. Але білих, Ще ви були білі там поміж. Але багато. Бо ж їх намальовані. Так. Клас. Ось весь Київстар є тут. Ось всі медведчуки, всі. всі. Але класні. Володя, подивись, які там мухомори десь. А? Ну. От дивись, які вон мухомори він знайшов. Такі сильніші. Е, того є, але такого красивого нема. Кожен має чим зайнятися. Якщо зараз червоне, а всі це самі. Просто куди ми йдемо? Ми не чекаємо. Знаєте, йде можна тут. Але ми йдемо. А ми не мали йти направо? Направо нам дещо було лукати. Бачите, куди були? Твої були. Але тут коли я щось так вийшов і всі мертві. Але вон там не психнужу, розумієте, ти себе кусовку торба. Ми ну, ж ямки було на, на Керщину. І то такий невеликий діаметр входить. І то в тому мертвому лісі. Вот, вот, О, вот. там де зруб, той перед тим зрубом. Вот, вот, вот, разница 8 кінчет, дві грубі. Він не Там я тоді теж по-моєму буду під горбом. Файно кружимо теж. один, два, три, чотири. Файно. Ну. Ну, давайте виберемо тактику, як йдемо. Ну, може, скупи трохи. Ось такого треба йти, я так думаю.